Hello, how are you? Fine. Fine, thank you. Okay, thanks. አሁን በመግቢያችን ላይ በአሜሪካን accent ይህንን expression ሲያነብልን በነበረው መምህር እነዚህን expression ኦች እንለማመዳለን ማለት ነው። ነገር ግን ወደዛ ልምምድ ከመምጣታችን በፊት እነዚህ expression ኦች በአማርኛ ምን አይነት ትርጉም አላቸው የሚለውን አጠር ባለና ፈጠን ባለ ሁኔታ የማሳያችሁ ይሆናል። ከዛ በኋላ መምህሩ በአሜሪካን accent እነዚህን expression ኦች ሲያነብ አብረን በማንበብ አብረን በመለማመድ የአሜሪካን accent ያላቸው ሰዎች የሚናገሩትን ንግግር ማድመጥ ቀላል ይሆንልናል ማለት ነው። so እንግዲህ ይህንን class በምትወስዱበት ሰዓት እንደተናገርኩት እንግሊዝኛ ቋንቋ ለመጀመሪያ ደረጃ ወይም ደግሞ ለጀማሪ ተማሪዎች ተብለው የተዘጋጁ class ኦች ስለሆኑ ወረቀትና እስክሪብቶ ማዘጋጀት ይኖርባችኋል። okay እያንዳንዱን እዚህ ላይ የሰፈሩትን ነገሮች መጻፍ ይኖርባችኋል። ስትጽፉ የጽሁፍ ችሎታችሁ ያድጋል። ስትናገሩ ደግሞ የንግግር ችሎታችሁ ያድጋል። ስታደምጡ ደግሞ የማድመጥ ችሎታችሁ ያድጋል ማለት ነው። ስለዚህ በወረቀት ላይ እነዚህን expression ኦች መጻፍ ሳትታክቱ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ይሄ lesson lesson 12 ወይም ደግሞ ክፍለ ትምህርት 12 ይሰኛል ማለት ነው። አራይ ሶ እንግዲህ እያንዳንዱን expression እያነበብኩ ትርጉማቸው በአማርኛ ምን እንደሚመስል ለማሳየት እሞክራለሁ። ከዛ ወደ ሁለተኛው የምናልፈው ደግሞ እነዚህን expression ኦች ከአሜሪካን accent ካለው መምህር ጋር እንድታዳምጡ accent ኡ በምን አይነት ሁኔታ እንደሆነ እንድትለዩ ከዛ አባባሎቹ ወይም ደግሞ አነባበቦቹ እንዴት እንደሆነ የበለጠ ጆሮችሁን train እንድታደርጉ ጆሮአችሁ እንዲከፈት በዛ አይነት ሁኔታ አለማምዳችኋለሁ ማለት ነው። እነዚህ class ኦች በጣም እጅግ በጣም ጠቃሚ class ኦች ናቸው። በጣም በርካታ በእንደዚህ አይነት መልኩ class ኦችን እንመለከታለን። አሁን class ኡን የምትወስዱ ለሌሎች class ኡ እንዲደርስ class ኡን pause የምትላለች pause አድርጋችሁ ከስር like የምትለዋን እዚሁ ላይ like እያደረጋችሁ መሄድ አትዘንጉ። pause አድርጉ። ከዛ በኋላ like የምትለዋን like አድርጉ። like ስታደርጉ እንደነገርኳችሁ class ኡ ለሌሎች እንዲደርስ ምክንያት ይሆናል። like ስታደርጉ የዩቲዩብ circulation system ውስጥ ይገባል። ስለዚህ like አድርጋችሁ ለሌሎች እንዲደርስ እንድትተባበሩ ይሁን ማለት ነው። እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ከሆነ ወደዚህ class የመጣችሁት ስሜ አብርሃም ይባላል። ዛሬ ይህንን እንግሊዝኛ ቋንቋ ለጀማሪዎች የተሰኘውን ክፍል የምሰጣችሁ እኔ ነኝ። ስለዚህ expression ኦቹን በማንበብ በአማርኛ discuss በማድረግ ይጀምራለሁ ማለት ነው። hello hello hello ማለት ነው። okay ሰላም እንደማለት ነው። how are you እንደምንነህ እንደምንነሽ ማለት ነው። fine ደህና ነኝ ማለት ነው። fine thank you ደህና ነኝ አመሰግናለሁ። okay thanks እሺ አመሰግናለሁ። good morning እንደምን አደርክ። good afternoon እንደምን አረፈድክ፣ እንደምን ዋልክ፣ እንደምን አረፈድሽ፣ እንደምን ዋልሽ፣ እንደምን አረፈዳችሁ፣ እንደምን ዋላችሁ ይሆናል። okay ለብዙም ይሆናል። good evening እንደምን አመሻችሁ፣ እንደምን አመሸሽ፣ እንደምን አመሸ። excuse me ይቅርታ። what time is it ስንት ሰዓት ነው? it is two o'clock ሁለት ሰዓት ነው። thank you አመሰግናለሁ። my name is Abraham my name is John my name is Hana ስሜ አብርሃም ይባላል። what is your name ስምህ ማን ይባላል? ስምህ ማን ነው? ዱ ዩ ሊቭ ሂር? እዚህ ነው የምትኖረው? yes I live here አዎ እዚህ ነው የምኖረው። do you speak English እንግሊዝኛ ትናገራለህ? I speak little English በትንሹ እንግሊዝኛ እናገራለሁ። have you lived here long ለረጅም ጊዜ እዚህ ኖርሃል? I have lived here two years ሁለት ዓመት እዚህ ቆይቻለሁ። ሁለት ዓመት እዚህ ኖሬያለሁ። thank you አመሰግናለሁ። goodbye ቻው፣ ቻው። alright እንግዲህ በአማርኛ ትርጉማቸው እነዚህን ይመስላል። አሁን በቀጥታ ወደ speaking practice እናልፋለን። speaking practice የምናደርገው በአሜሪካን accent ነው። እንግዲህ የ British accent አለ። okay British and American በነገራችን ላይ አሜሪካ ውስጥ ራሱ ወይም ደግሞ በጣም በርካታ accent ኦች አሉ ወይም ደግሞ በጣም በርካታ ያነጋገር አንድን ቃል ወይም ደግሞ አንድን expression በጣም በተለያየ መንገድ ሲገልጹት በተለያየ የአነጋገር style okay፣ በተለያየ accent ሲናገሩት ይስተዋላል። ነገር ግን ዋናው የአሜሪካንና የ British accent አሉ። የአሜሪካን accent ምን እንደሚመስል ዛሬ በደንብ በማድመጥ ወደፊት ደግሞ በደንብ ሰፋፊ በሆኑ class ኦች የተለያዩ ከበድ ከበድ ያሉ ነገሮችንም እየጨማመርን ለማየት እንሞክራለን። ስለዚህ አሁን በቀጥታ መምህሩ ሲል ተማሪዎቹ ሲደግሙ አብረን እናንተም እየደገማችሁ በደንብ ድምፃችሁን ጮክ አድርጋችሁ እየደገማችሁ ተማሪዎቹ ደግሞ ሲሉ እናንተም አብራችሁ እያላችሁ እነዚህን expression ኦች እዚህ ጋር ያሉ expression ኦች እንዴት እንደሚባሉ በደንብ ትለማመዳላችሁ ማለት ነው። የምትኖሩበት ወይም ደግሞ የምታጠኑበት አካባቢ ሰዎች የማይረበሹ ከሆነ ድምፃችሁን በደንብ ወጣ እያደረጋችሁ ለማለትና ለመለማመድ መሞከር ተገቢ ነው። እንግሊዝኛ ቋንቋ መናገር በጣም በርካታ ሰዎች በዝግተኛ ድምፅ ሳይሆን እንግሊዝኛ ቋንቋ የሚነገረው በደንብ በኮንፊደንስ ነው። ድምፅ ወጣ ማለት አለበት። ስለዚህ ድምፃችሁን ወጣ አድርጋችሁ መናገር መቻል ይኖርባቸዋል። Okay hello hello፣ how are you how are you ድምፅ ወጣ ማለት መቻል አለበት። በዛ አይነት ሁኔታ ትለማመዳላችሁ። አሁን በቀጥታ ወደ መምህሩ እንሄዳለን። ከዛ መጨረሻ ላይ የማገኛችሁ ይሆናል። የትም አትሂዱ። ልምምዱን እንቀጥላለን። ጀምሩ። ሄሎ ሄሎ Okay, thanks. Okay, thanks. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good evening. Good evening. Excuse me. Excuse me. What time is it? What time is it? It is two o'clock. It is two o'clock. Thank you. Thank you. My name is John. My name is John. What is your name? What is your name? Do you live here? Do you live here? Yes, I live here. Yes, I live here. Do you speak English? Do you speak English? I speak a little English. I speak a little English. Have you lived here long? Have you lived here long? I have lived here two years. I have lived here two years. Thank you. Thank, you. you. Goodbye. Goodbye. Okay አሁን እንደተመለከታችሁት እንግዲህ አሁን ደግሞ ለሁለተኛ ጊዜ እንደገና መምህሩ ብቻውን በማንበብ እንድትሰሙት እና እንድታደምጡት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ መምህሩ ሲል አሁንም መድገም ያስፈልጋል ማለት ነው። ድምፃችሁን ወጣ እያደረጋችሁ መለማመድ አለባችሁ። አሁን በቀጥታ ወደሱ እናልፋለን ማለት ነው። ሄሎ How are you? Fine. Fine, Good morning. Good afternoon. Good evening. Excuse me. What time is it? It is two o'clock. Thank you. My name is John. What is your name? Do you live here? Yes, I live here. Do you speak English? I speak a little English. Have you lived here long? I have lived here two years. Thank you. ጉድባይ ኦራይት uh, አሁን እንደተመለከታችሁት እንግዲህ በዚህ አይነት ሁኔታ uh, ተለማምዳችኋል። በጣም መደጋገም አስፈላጊ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ስለ accent uh, ዋናው እንግሊዘኛ ላይ ትኩረት እንድታደርጉ የምፈልገው ምናልባት እድሜያችሁ ከፍ ያለ ከሆናችሁ ማድመጥ ላይ okay፣ listening ላይ በደንብ ትኩረት እንድታደርጉ ፈልጋለሁ። Okay listen ማድመጥ ላይ ትኩረት ማድረግ ይኖርባችኋል። Okay አሁን በአማርኛ ተመልክተነዋል። Okay እነዚህ ትርጉማቸው በአማርኛ ምን እንደሚመስል አይተናል። ስለዚህ ማድመጥ የአሜሪካን accent ያላቸው ተናጋሪዎች ሲናገሩ accent አቸውን መለየትና እያንዳንዱን ቃል በሚናገሩበት መልኩ እንዳይደበቅባችሁ ማድመጥ ነው መጀመሪያ የሚቀድመው ማለት ነው። ከዛ በኋላ መናገር በሁለተኛ ደረጃ የሚመጣ ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ማድመጥ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ጆሮአችሁ እንዲከፈት፣ understanding አችሁ እንዲሰፋ መጀመሪያ ማድመጥ ላይ ትኩረት ማድረግ አለባችሁ። አንድ ጊዜ እንደግመውና exercise ሰጥቻችሁ የዛሬ class አችንን እናበቃለን። አሁን እንደገና ሞቅ ባለ ሁኔታ መለማመድ ይኖርባችኋል። ትደግማላችሁ። ከዛ መምህሩ ሲል አብረን እንላለን ማለት ነው። እንጀምር። ሄሎ Hello. How are you? How are you? Fine. Fine. Fine, thank you. Fine, thank you. Okay, thanks. Okay, thanks. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good, Good afternoon. afternoon. Good evening. Good, Good evening. Excuse me. Excuse me. What time is it? What time is it? It is two o'clock. It is two o'clock. Thank you. Thank you. My name is John. My name is John. What is your name? What is your name? Do you live here? Do you live here? Yes, I live here. Yes, I live here. Do you speak English? Do you speak English? I speak a little English. I speak a little English. Have you lived here long? Have you lived here long? I have lived here two years. I have lived here two years. Thank you. Thank you. ጉድባይ ጉድባይ። Okay አሁን እንግዲህ ያው እንደተመለከታችሁት የአሜሪካን accent በጣም ግልጽ የሆነ accent ነው። Okay እንዳልኩት በጣም በርካታ accent ኦች አሉ፣ በጣም ብዙ accent ኦች አሉ። እነዛን accent ኦች በተደጋጋሚ እንግዲህ እግዚአብሔር በረዳን መጠን ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። አሁን ለመጨረሻ ጊዜ መምህሩ ብቻውን እያነበበ አብራችሁ practice ታደርጋላችሁ። Practice ስታደርጉ ግን ሁል ጊዜ ራሳችሁን እንድትሆኑ አበረታታችኋለሁ። Okay be yourself ራሳችሁን እንድትሆኑ አበረታታችኋለሁ። ያም ሆኖ ግን በወደዳችሁት መልኩ accent አችሁን እንድትቀርጹ ይሁን ማለት ነው። ራሳችሁን ብትሆኑ በራሳችሁ accent መናገር ብትጀምሩ ግን እኔ የመጀመሪያ ምርጫዬ እሱ ነው። እናንተ ግን በመረጣችሁት መልኩ መለማመድ ትችላላችሁ። ወደ መለማመዱ እናልፋለን። ተዘጋጁ። One two three Repeat each sentence. Hello. How are you? Fine. Fine, thank you. Okay, thanks. Good morning. Good afternoon. Good evening. Excuse me. What time is it? It is two o'clock. Thank you. My name is John. What is your name? Do you live here? Yes, I live here. Do you speak English? I speak a little English. Have you lived here long? I have lived here two years. Thank you. goodbye. እንግዲህ የዛሬ lesson አችን ይህንን ይመስላል። ምንድን ነው የምሰጣችሁ exercise? Okay exercise comment ኡ ላይ የምትጽፉት መልስ ነው ማለት ነው። መልሱን comment ኡ ላይ ትጽፋላችሁ። ኦኬ ዋት ኢዝ ዩር ኔም? ዋት ኢዝ ዩር ኔም? okay so my name is Tash okay write your name in the comment section below uh, the second one where do you live where do you live okay መልሳችሁን comment ኡ ላይ ታስቀምጣላችሁ። መጥቼ አነበዋለሁ። በሶስተኛ ደረጃ ከላይ ያሉትን okay ከላይ ያሉትን ያስታወሳችሁትን ያህል comment ኡ ላይ expression ኦቹን በመጻፍ okay የማስታወስ ክሎታችሁንም check ማድረግ ትችላላችሁ። Okay እነዚህ የልምምድ class ኦች ስለሆኑ comment ኡን ለመለማመጃ የ spelling ኦቹን ለማስታወሻ ልትጠቀሙበት ትችላላችሁ። Okay write write three expressions. T-H-R-E, e. three expressions. From the above ሊስትስ Okay ሳትመለከቱ ላይ ካሉት list ኦች ሶስት ወይም አራት አንዳንዶች ደግሞ በጣም በርካታ እንደምትጽፉ አውቃለሁ እነዛን expression ኦች በመጻፍ comment ኡ ላይ ጻፉልኝ መጥቼ አነበዋለሁ። እንግዲህ የዛሬው class ኣችን ይህንን ይመስል ነበር። በርካታ ይህንን መሰል class ኦች ወደፊት እግዚአብሔር በረዳን መጠን ለማየት እንሞክራለን። የተለያዩ አገር accent ኦችን እያመጣሁ የማሳያችሁና የማለማመዳችሁ ይሆናል። ጆሮአችሁ እርግጠኛ ነኝ ይከፈታል፣ ተስፋ አደርጋለሁ። የቃላት ክምችታችሁን ደግሞ ሁልጊዜ ማዳበር መቻል አለባችሁ። የቃላት ክምችታችሁ እየበዛ በሄደ መጠን እነዛን ቃላት ደግሞ የተለያዩ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ተናጋሪዎች በሚያነቡበት accent በማንበብና እንዲሁም ደግሞ በመለማመድ የበለጠ የቃል ክምችት ስፋታችሁን የምትጨምሩ ይሆናል። እንግዲህ በተለያየ የዓለም ክፍል ያላችሁ ሰዎች ይህንን class ከታች አሁንም like ማድረግ አትዘንጉ። የተለያየ share ማድረጊያ መንገዶች ካላችሁ ደግሞ share በማድረግ ለሌሎች እንዲደርስ ማድረግ ትችላላችሁ። ይህ class share ተደርጎ የተለያየ ቦታ ላይ ያገኛችሁ ሰዎች ደግሞ ሰኞ፣ ሮብና አርብ class ስላለን መታችሁ channel ኣችንን subscribe በማድረግ የኤኬቲዩብ አባል መሆን ትችላላችሁ። እንግሊዘኛ፣ mathematics፣ physics፣ chemistry class ኦችን መከታተል ትችላላችሁ። እንግዲህ እኔ እዚህ ጋር አቆማለሁ። ማለዳ፣ ምሽት እንዲሁም ቀን ላይ የምትከታተሉ የእግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ። በጣም እወዳችኋለሁ። መልካም ጊዜ። በሚቀጥለው እስከምንገናኝ እግዚአብሔር ፍቃዱ ይሁን። ቻው